Vintage boty, ano vintage mám Vintage gaty na sebe k tomu dám Vintage triko, ano vintage mám Vintage krám, no to zase bude sám Vintage mikinu a vintage brýle Šipku po dědovi Potom toužím, kde to zkouším Nikdy se nedoví Není žádná věda, nosím to, co kdysi děda Nejedu si značky jako bábí od Matela Všude kolem vystavený polonahý těla Beru starý věci, kouzlem jako Arabela Já vím, já znám cestu, kudy mám jít Nebýt jako ostatní a to je můj štít Já vím, já znám cestu, kudy mám jít Nebýt jako ostatní a za je to radý, když se starý s novým sladí Navštěvuju bazary od Blavy až do Prahy Prohrabu se regálama z Brna až po podprat Pro někoho odpad, pro mě je to poklad Čtyři plný kabele zaplatím, daj mi doklad 150 korun je to levnější než vodka Je to můj styl, na chvíli stopka Telefon, úsměv, Instagram, fotka Vintage boty, ano vintage mám Vintage gatě na sebe k tomu dám Vintage triko, ano vintage mám Vintage krám, no to zase bude sám Vintage mikinu no a vintage brýle Ševku po dědovi Potom toužím, kdy to zkouším Nikdo se nedoví Vážení to baví, nosím to, co kdysi baby Bílý nebo tmavý, já v tom chodím bavit davy Zapínám si Spotify, miluju ty stavy Všechno, co je nový, klidně hodím do Vltavy Já vím, já znám cestu, kudy mám jít Nebýt jako ostatní a to je můj štít Já vím, já znám cestu, kudy mám jít Nebýt jako ostatní a za svým se jít To mě baví, je to hrabý, když se starý s novým sladí Navštěvuju bazary z Vídně do Ostravy Prohrabu se regálama z Brna až po Paříž Všude najdeš poklady, jen ty se trochu snažíš Čtyři plný kabele, no to se zase daří Začíná to nesměle a v noci se pak paří celý večer smečka Ráno zase nakupuju, měj se, tečka Vintage boty, ano vintage mám Vintage gatě na sebe, k tomu dám Vintage triko, ano vintage mám Vintage krám, no to zase bude sám. Vintage mikinu no a vintage brýle Šipku pojde do my Potom toužím, kdy to zkouším Nikdo se nedoví